De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Reggaeton es Un programa hecho por jóvenes para jóvenes, artistas, lo más sonado, los mejores estrenos, actividades estudiantiles y mucho más. Mucho más. Reggaeton es cool.